La correzione delle borse palpebrali inferiori può avvenire mediante un trattamento medico-estetico, ossia con l'utilizzo di acido ialuronico, oppure mediante una tecnica chirurgica che si chiama blefaroplastica transcongiuntivale, un intervento chirurgico in cui si rimuove l'eccesso di grasso presente nella palpebra inferiore attraverso un'incisione posta all'interno della palpebra, quindi senza avere punti di sutura o incisioni esterne. Questo permette al paziente di avere un decorso post-operatorio molto rapido e quindi di poter ritornare alle sue normali attività sociali o lavorative in tempi molto molto brevi.